Sua, eu, imperador do trap que teu oh, oh, yeah. sua, eu do trovão, só com um golpe de deixo no chão. Onde presentes a me temerão, com minha potente respiração, respiração. Onde cairão? Quando minha consciência se esmair Nem adianta cê tentar fugir Sou covarde, mas todos protegi yeah. É o dedo do trovão Só com um golpe de deixo no chão Onipresentes a me temerão Com minha potente respiração Respiração, onde cairão Quando minha consciência se esvair Nem adianta cê tenta fugir Sou covarde, mas todos protegi yeah. Cê me chama de covarde Eu sei, eu sou não passa de uma verdade Mas sei que vou proteger todos que amo Nem que pra isso eu dei minha vida Até desmaiar eu tento e luto As esperanças nunca são perdidas Eu prometi ao meu mestre que nunca eu irei falhar Suia Minha verdadeira doce esconde através de um olhar Suia Mesmo que só uma técnica eu se podia aprimorar Primeira palma, tô negro, bem faz de pra matar Então olha não olhe para velocidade Inconsciente, agilidade Olhos presentes, sem desembase Tô divergente, puro massacre Eu tô à frente, puro destaque Não reconhece a minha face A tudo sangue, faço desastre Faço desastre, é tudo trocão Só com um golpe te deixo no chão Onde presentes a mim temerão Com minha potente respiração inspiração Onde cairão? Quando minha consciência se esmair Nem adianta cê tentar fugir Sou covarde, mas todos protegi yeah. É o teu do trovão Só com um golpe de deixo no chão Onipresentes a me temerão Com minha potente respiração Respiração, onde cairão? Quando minha consciência se esvair Nem adianta cê tentar fugir Sou covarde, mas todos protegi Yeah